Sasa ukisikia kufa ujanga ndo hivi. Sasa na siku zote hizo naishi eh, sijafa. Sasa hivi kwenye watu hapa hapa nyumbani wakanti yangu kisirani. We vipi we vipi vipi? Nami uko nyumbani sasa hivi ninakimbia kushakuja wageni. Ah! Corona hiyo. Korona eh. utakuisha lini? <laughs> Sasa hiyo yenu nzarau na kunifanyia mie shindi. <laughs> Sikiliza rafiki yetu Makunde, tukwambie kwanza hapo kushepukani ni ile sheria sijini ni kuja kuja kelele nyumbani kwa watu. Mm-hmm. Chengine Makunde, mimi nataka nikuulize hawa wageni walivyokuja huku kwenu wampitia, yani wanitumia utaratibu gani kuingia kwenye nchi ama wampitia wapi? Hawa njia waliopitia wampitia hapo eh, hapo ti hapo wapi furaha, baadaye linalonikera mme wale watoto pakuliwa pamoja. <coughs> Wewe sikiliza, Makunda, kwambia kitu kimoja hapo hapo sema mwapakuliwa pamoja, ina maana ukikataa kula nao wale itakuwa sasa wakawanyanyasa ati si wanyanyasi watapaniambukize maradhi yale. Sikiliza wewe, usitakafanya tu kabla zogo hapa atupea kasikia. Msikiliza, nkwambie wale pale, kama wampite airport, serikali yetu injipanga vizuri kwa uhakikisha mgeni yoyote atakayeingia pale mm. afanywe uchunguzi, pana vipimo vya kila aina ili agundulikane kwamba huu ugonjwa anao ama hanao, au sio ndugu yangu? Ndio hivyo. Na chengine walivyojiongeza serikali yetu, na hapo asante kwa ndipo wakubali zaidi wanaekani ni zile kama ukigundulikana na vihomahoma, vibaridi, vijoto, vinini vinini, mhm. waikuwa pale siku hizi seven mara mbili seven hizo kumi na nne wenyewe siku kumi na nne <laughs> wazungu wasema mm. wahindi kule wasema quarantine karantini ka, kama karane arjuni si karane arjuni kama kare kukaangia sasa eh. ukikwa pale ukigundulikana siku hizo za karantini huna virusi waachiliwa moja kwa moja we kwa hivyo na hao yasemekana kwamba hawana ndio maana wakawaachilia serikali <laughs> sasa nyewe mkitaka tufanye nini juu ya hili <laughs> sasa sikiliza goro mipango ongea na mingalau <laughs> japo ya mpango wa serikali na wataalamu mhm. lakini na mimi pango nataka mhm. niongezee hapo, ongeza kama sifa yangu ya jina hapo. Cha kufanya ni kufuata zile taratibu zilizowekwa wakati wa kupiga chafya, ujizibe hivi kwa mkono au kwa kitambaa <laughs> na kuepuka mikushanyiko ile kwa si lazima. Sawa sawa, yote ile, na ndio maana serikali yetu imfanya hivi imfunga shule mm -hmm. imfunga vyuo mm -hmm. hata wale wale wapenda kukaa mipira ni pia nao wankatazwa ili kuepusha hivi vikao visivyo na maana. Chengine kama serikali washafanya hivi na si raia, tunatakiwa tujengeze, mm -hmm. tusipinge serikali, tusikae kwenye mikusanyiko. Kwa hivyo we baba piga jeki uondoke. Toka. Sasa msinifukuze, fanyani mpango na mimi mwanu mpate chumba hapo kimoja nkae, kwa sababu kule nyumbani mmewata kujaniwa wale. Kusanyiko ndo ikatazwayo. Piga jeki. <laughs> Ah. Sasa nyote watakushanyika na kungu ni mpiga kwa wapi dawa. <laughs> Sasa hii ni kushanyika na kungu na piga jeki uondoke. Sawa kama msinifukuza mambo. <laughs> Wewe nenda tu baba. Nenda. Mambo ya kijinga amba kumkuja wageni. Wewe Maisha. Mema Maisha teketea yule anapohofia yule <laughs> mm. mkuhusu kwenye kula yule ni roho, yule ni nafi. <laughs> Hilo nalijua. Sasa ona kama Messi mgeni